tentar subir aqui, né? Bom dia, galera! Tá. Desculpa o sotaque, não é que sou francês, mas é tá que tá. acabei de é arrancar um dente, então tá foda. Pequeno joguinho no APC, de novo, né? Ah, com a 468, ah, o último vídeo que eu fiz era um review dela. É, bem, confirmar que um puta no cara. Olha só. Come up! Passou lá, é? é, então, vocês lembram que eu teve alguns problemas no, no review, primeiro review que eu fiz? Eu limpei meus, meus magazines todos, limpei certinho, não falhou nenhum tiro, nada, um amor de marcador. Consegue, Agora eu. Bye-bye.